organic chemistry chapter number eleven आज हम जा रहे हैं review question question number seven से एलेवन तक करने के लिए ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन है what is the name of alkane having seven carbon atoms in the chain हमें ऐसे अल्किन का नाम बताना चाहिए बताना है जो चेन में हो और उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम हो सेवन हो तो इसके लिए हमने सबसे पहले स्ट्रेट चेन लिख लेंगे उसके बाद हाइड्रोजन जो कि जो रिमेनिंग है वैलेंसी वो सेटिस्फाई करेंगे और फिर फार्मूला बना लेंगे तो हमारे पास ये one two three four five six seven seven carbon हो गए और हमने टर्मिनल पे तीन तीन हाइड्रोजन और सेंटर पे दो दो हाइड्रोजन लगा लिया अब तो ये इसको जब काउंट करेंगे तो सी सेवन और एच सिक्सटीन बन रहे हैं अगर नॉर्मली भी हम देखें तो हमारे पास जो अल्केन का फार्मूला है C N H two N plus two है तो सेवन टू सा फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन और इसको हम नाम देंगे हेप्टेन ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास what is the name of alkyl group obtained by removing an an elect hydrogen atom ठीक है हमें दो अल्केन दिए एक प्रोपेन दिया है और एक इथेन दिया हुआ है और इसमें से ये कहा है कि हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर लें तो क्या बनता है तो जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो वो उसका अल्काइल रेडिकल बन जाते हैं अगर प्रोपेन जिसका formula C three H eight है इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो फार्मूला बन जाएगा सी थ्री एच सेवन अब सी थ्री एस सेवन जो है वो अब प्रोपेन नहीं रहा प्रोपाइल रेडिकल बन गया इसी तरह यहाँ पे हमें सेकंड दिया इथेन जिसका फार्मूला है सी टू एस सिक्स तो अगर हम इसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो फार्मूला बन जाएगा सी टू एच फाइव और ये जो हाइड्रोजन निकला है इसकी वजह से अब ये इथेन नहीं रहा ये क्या बन गया इथाइल रेडिकल बन गया right next question next question हमारा जो है वो है give the structure formula of two simple alkane and one alkyne दो हमें सिंपल अल्केन का और एक अल्काइन का यानी एक दो जो है हमें सिंगल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में का नाम बताना है और एक हमें अनसेचुरेटेड के जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए अल्काइन वो बताना है तो हमने अल्केन जो है वो बिल्कुल सिंपल वाला लिया है सी एच फोर इसका ये स्ट्रक्चर है सी एच फोर दूसरा हमने इथेन लिया है जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन टू है C two H six formula बनता है और ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ले लिया अच्छा इथाइन के लिए हम जैसे मीथेन इथेन तो हम थर्ड एलिमेंट uh, ले लेते हैं जिसके अंदर तीन कार्बन होते हैं तो वो प्रोपाइन होता है प्रोपाइन प्रोपेन से प्रोपाइन बनेगा इसके अंदर एक ट्रिपल बाउंड होना ज़रूरी है आप ट्रिपल बाउंड इन दोनों कार्बन के दरमियान भी लगा सकते हैं और इन दोनों कार्बन के दरमियान यानी वन एंड टू के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा जिस साइड पे भी कार्बन एटम है वो वन कंसिडर होगा जिस साइड पे भी ट्रिपल बॉन्ड है वो वन कंसिडर होगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what is mean by the term functional group functional group हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अभी दोबारा देख दे, देख लेते हैं इन्होंने डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप बताए अगर सिंपल हमारे पास हाइड्रोजन uh, और कार्बन है तो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे अगर कोई और भी एटम उसके साथ अटैच है ठीक है तो अब वो होमोजीनस होमोजीनस स्ट्रक्चर रहा हेट्रोजीनस यानी हेट्रो एटम बन गया जिसके अंदर हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन हो सकता है हेलोजन हो सकता है नाइट्रोजन हो सकता है कार्बन के सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यानी इथर या कार्बोनाइल ग्रुप हो सकते हैं तो फंक्शनल ग्रुप हम जो कॉमन पढ़ते हैं वो अल्कीन है जिसके अंदर सारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अल्कीन और अल्काइन है जिसके अंदर अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके अलावा हमारे पास हेलो अल्किन है हेलो अल्किन के के अंदर जो है वो हेलोजिन के साथ हाइड्रोकार्बन होता है इसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड है जिसके अंदर C H group C H O group होता है फिर हमारे पास कीटोन है जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप सी ओ होता है अल्कोहल है जिसके अंदर ओ एच ग्रुप होता है ईथर है जिसके अंदर सेंटर में जो है ऑक्सीजन का एटम होता है दोनों साइड पर दोनों टर्मिनल पर कोई ना कोई अल्काइल हाइलाइट लगाया होगा ठीक है और अमाइन होता है जिसका हो जिसका हम नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन एन होता है ये किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ लगा होगा तो अमाइन ग्रुप कहलाएगा कार्बोक्सिलिक का जो हम आपको फार्मूला पता है सी डबल ओ एच है तो किसी भी अल्का अल्काइल रेडिकल के साथ C double O H group है तो वो कार्बोक्सिलिक कंसिडर होगा इसी तरह हमारे पास ईस्टर है ईस्टर के अंदर क्या होगा कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ही जो जिस कार्बन कार्बन आइटम के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसी के साथ ऑक्सीजन होता है उसी के साथ आगे जो है वो एक और अल्काइल हाइलाइट लगा हुआ अल्काइल ग्रुप लगा होगा सॉरी ठीक है इसी तरह अमाइड है जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप भी होते हैं और कार्बोनाइल ग्रुप भी होते हैं और इसी तरह इसाइल है जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है और हेलोजन भी होता है ठीक है अब क्वेश्चन जो हमारा है what is mean by the term functional group तो functional group को हम कैसे define कर सकते हैं a functional group is a specific group of atoms or bond within a molecule that is responsible for the characteristic chemical reaction of the molecule यानी इन element की वजह से जो कि carbon hydrogen के अलावा है उन वो एक एलिमेंट एक एटम या मल्टीपल एटम का ग्रुप अगर होता है तो वो अपनी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक शो करता है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं these functional group often determine the properties and reactivity of the molecule इसकी वजह से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह की रिएक्टिविटी और प्रॉपर्टीज़ उस मॉलिक्यूल के अंदर आएगी उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से and can be use to classify and identify different types of organic compound और इसी तरह हम मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं with the help of functional group पहला फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ओ एच ग्रुप जिसको हम अल्कोहल ग्रुप भी कहते हैं compound that contain hydroxyl group are called alcohols इसको अल्कोहल कहते हैं एग्जाम्पल हमारे पास है इथेन से बना है तो इथेनॉल कहेंगे और मिथेन से बना है तो मिथेनॉल इन दोनों में ओ एच ग्रुप मौजूद होता है सेकेंड हमारे पास carboxyl group oxalic group है कार्बोक्साइल ग्रुप जो जो सी डबल ओ एच पे मुश्तमिल होता है इसको compound that contain carboxyl group are called oxalic acid और ऐसे सारे सब्सटेंस जिसके पास ऑक्सलिक ग्रुप होता है उसको ऑक्सलिक एसिड कहते हैं दो एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद है एक एस्टिक एसिड के जिसका formula C H three C double O H है दूसरा फॉर्मिक एसिड है जिसका formula S C double O H है ठीक है फिर अमाइनो ग्रुप है amino group N H two है हमारे पास compound that contain amino group are called amine इसको अमाइन कहते हैं एग्जाम्पल इंक्लूड मिथेन मिथा मिथाइलामाइन एंड इथाइलामाइन ये मिथेन के साथ है तो ये मिथाइलामाइन बन गया ये इथेन के साथ है तो ये इथाइलामाइन बन गया ठीक है अच्छा और भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जैसे यहाँ पे हम एल्डिहाइड सीएचओ ले लें ठीक है एल्डिहाइड के पास सी एच ओ होता है ठीक है एल्डिहाइड जब हमारे पास होता है तो the aldehyde functional group is the carbonyl group ठीक है इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप होना ज़रूरी है विद हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम होना भी ज़रूरी है ठीक है कार्बोनाइल ग्रुप भी हो और साथ में एक हाइड्रोजन होना भी इसका ज़रूरी है और इसकी एग्जांपल जो है वो हम मीथेन से बना रहे हैं तो इसको हम हाइट कहते हैं अच्छा कीटोनिक ग्रुप हमारा जिसके अंदर कार्बन के ऊपर एक ही कार्बोनाइल ग्रुप होता है हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ नहीं होता है उस कार्बन के दोनों साइड पे कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप रेडिकल होगा तो उसको हम कीटोन कहेंगे the ketone functional group is carbonyl group C O with two carbon atoms attach to the carbon uh, the center तो इस कार्बन एटम जिसके पास कार्बोनाइल ग्रुप है इसी के साथ दो और अल्काइल ग्रुप लग जाए तो वह अब एल्डिहाइड नहीं बनेगा कीटोन बन जाएगा एग्जाम्पल इसकी एसीटोन है C H three C C O C H three ठीक है ये सेंटर में कार्बोनाइल ग्रुप है दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है इसी तरह ईथर है ईथर के अंदर दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट पे दोनों पे जो है हमारे पास क्या होता है कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होता है सेंटर में ये दोनों आपस में जो ज्वाइन होते हैं वो ऑक्सीजन के लिंकेज से ज्वाइन होते हैं इसको हम ईथर कहते हैं ठीक है ईथर के लिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ईथर फंक्शनल ग्रुप है one oxygen atom between two carbon atom दोनों कार्बन एटम के बीच में ऑक्सीजन एटम है इसकी एग्जाम्पल जो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल है डाई इथाइल ईथर इसकी एग्जाम्पल कौन सी है डाई इथाइल ईथर ठीक है इथाइल ईथर इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि दोनों साइड पे इथाइल ग्रुप अटैच है इस ऑक्सीजन के साथ इसलिए दोनों साइड पे अगर दोनों साइड पे डिफरेंट ग्रुप अटैच होता तो हम उसका नाम लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मिथाइल और एक तरफ इथाइल होता तो हम मिथाइल इथाइल इथर कहते हैं अच्छा नेक्स्ट जो हमारा है वो ईस्टर है ईस्टर के लिए आपको पता है कि कार्बन और अल्काइल ग्रुप जिस जिस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होता है उसके दूसरे साइड पर उसी कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ के लिंकेज के साथ एक हाइड्रोकार्बन अटैच होता है यानी अल्काइल ग्रुप अटैच होता है अच्छा ये जो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ईस्टर फंक्शनल ग्रुप वो carbonyl group with the carbon atom attach to the oxygen atom and the oxygen atom attach to the carbon atom ठीक है कार्बोनाइल ग्रुप फिर ये ऑक्सीजन से अटैच होगा और फिर इसके साथ कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन अटैच हो जाएगा इसकी एग्जांपल जो है एसीटेट है जिसका formula C four H eight O two है ठीक है होप सो स्टूडेंट कि आपको ये सारा समझ आया होगा और अगर फर्दर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछिएगा ये हम कुछ लिस्ट है जो आपकी बुक के हिसाब से है हम देख लेते हैं उनके नाम ये फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर देख सकते हैं और जनरल फार्मूला आप इससे हेल्प ले सकते हैं अल्केन है इसका कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता अल सेकेंड अल्कीन है यहाँ पे डबल बॉन्डिंग होगी अल्काइन है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग होगी अल्कोहल है ओ OH ग्रुप होगा ईथर है सेंटर में ऑक्सीजन दोनों साइड पे अल्काइल रेडिकल होगा एल्डिहाइड सीएचओ ग्रुप होगा किस्टोन कार्बोनाइल ग्रुप होगा अमाइन टू ग्रुप होगा carbo acid C double O H group होगा ईस्टर सी ओ ओ और फिर अल्काइल ग्रुप होगा ठीक है अच्छा इसका लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है last question identify the type of following compound as alcohol aldehyde और कीटोन ये तीन हमें दिए हुए हैं स्टेटमेंट और स्टेटमेंट में हमें ये बताना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है एल्डिहाइड है अल्कोहल है कि कीटोन है अच्छा सी एच ओ ठीक है which is use to manufacture polymer as urotropine which is use to treat the urine track infection तो ये क्या चीज़ है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सी एच ओ ग्रुप है तो ये एल्डिहाइड होगा ठीक ठीक है दूसरा है हमारे पास C H three O C C O C H three which is use in the polish remover ये पॉलिश रिमूवर के तौर के, के अंदर होता है तो ये हम इसको क्या कहेंगे कीटोन ग्रुप कहेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है और दोनों साइड पे अल्काइल रेडिकल मिथाइल रेडिकल लगा हुआ है तीसरा है C H three C H two O H ठीक है C H three CH2OH which is used in the preparation of many organic substances such as plastic, cosmetics, uh, tincture ये बनाने के लिए इस्तेमाल होता है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो कार्बन एटम है और पांच हाइड्रोजन एटम है और इसके साथ कौन सा ग्रुप लगा है ओ OH ग्रुप लगा है तो ये क्या होगा ये अल्कोहल होगा right any question thank you